Saluton al tio, ieri ni vu dia via dio, kai hodio mi havas iom da novajo por vi, kai poste ni iros al la festo de amiko. To la novajo, to vi jam de longes cias ke mi interesigios pri la cina lingvo, mi iom ete povas proligin, uh, ah, mi povas, mi supos, conversaci pri la plei baza e fedo in la lingvo. Se lasta tempe mi entusiasmo por la lingvo crescis tio mute, mi ne cias de kie fontis citiu nova cresco de entusiasmo, sed simple aperis kai tiu tage mi dedicis kelkain hordo in allo studato della lingvo kai tiu esas farenesa la mi chat mina nia dedicas tiu muta da tempo al uno afero sed mi tiu muta entuziasmis pri la lingvo ke mi decidis ke mi volas fakte fari universitatan kurson por gi do en la sekva semajno mi fakte iros al universitato unu foje semajne por du hordoi a kai mi studos la chinan kai strange mi entusiasmo chi foje temas pri la signo de la lingvo antaŭe mi tute fajfis interesis pri la signoi, Se lasta tempe mi tre interesigis per il signoi, precipe la etimo del signoi. Tio esos tre interesa lau mi. Eble pro tio che nun mi conas suffice multe da signoi che mi povas io mette capti la senson de Montrilo in la Cina, ca iel tio, uh, mi ne scias, gi donas al mi novan entusiasmon, eble io tiel, mi ne scias, sed mi volas monti al vi kelkajn librojn, kiun mi aĉetis, unue mi aĉetis ĉi tiun libron, ĝi tre profunde klarigas la etimon de la signoj, uh, ah, eble tio estas la nova fonto de mia intereso, ĉar mi aĉetis ĝin antaŭ monato, sed ankaŭ mi aĉetis ĉi tion, ĉar ĝi estas por universitato, vi povas vidi je kiu nivelo mi estas, do mi estas nivelo unu, parto unu, sed fakte um, mi estas ie inter komencanto kaj mezparolanto laŭ la universitato privata testo mi faris, mi fa dis minestias sed mi nun vols montri di citi al vi an nun vi povs clade vidi di kiel mi estas nun do tie estas uh, opinion sed jen ci signoi oh drove ci signoi, signo signoi ci nai signo e oh, ne ne ti signoi opinion uh, ci nai signo e oh pleda da nai signo e ci oh fer ci nai estas ci ah Che che o al evil de Elias for Mi etches des tiun for che mi movis la blanca tabulon and mi en chambron por che mi simple povu sidi chi tie kun la uh, kun la edzino ki kutime sidas tie. Oh, la lumo es sacha. Kutime sidas tie en lito kai spectas televidilon. Tu mi simple stares chi tie kai faras china in signo in. tio la china signo por mia edzino gis a uh, estas Uh, Chuan kai ji signifas um uh, bella um a uh, quis la alia vorto uh, mi forgesa sed facta es es tri parto ing do chitio chitio et parto chitio tio signifas verino tio signifas buscho kai tio signifas luno do kun tio signifas bella kai io alia adjektivo mi forgesa sed ne gravas kai non mi supposes ke mi devas uh, surmeti mi an pantalonon Por che mi povu iri alla naskic festo de la amico... Ne, de la edzo de la amicino de mia edzino. Frenese. To mia edzino esas preta el eliri alla festo de si amicino, ca la cato jus attacis Si è in piedi in tui antol si volesse eliri e rigardo ci tio. Estas haro i cie. Do, ni fin fine eliras ni havas vinon in ci tia, ca mi e volas bati min, char mi just didis che si esas tre mal Um, do, yes, ni volas eliri <laughs> Vi estas tre linda, ciune? ne? ha <laughs> Do ni jus al venis al Berwood, kai nun ni povis idi al la restauratio, sed mi credas ke la amicino de mia edzino ancora ne estas ci tie. Kai tie ili estas. <laughs> Yes, mi filmas, Vi ihr, es mi mich devas filmi! der film nun ist es la Tablo, Chio e Chiti e Kromi, kai la Edzo de Shia Mikino. Es ist Angle Parolanto, es ist Chio e Komperenus la China in Kromli, kai es ist Lian Naskic Tago, do estos interesa. Doni es ist la Fino de la Manjado Chiti e, kai nun mi Chio Iros heimen au almenau mi credos ke ni iros heimen sed eble ni iros al lia heimo kai poste video ludos mines cias kai kiel vi povas vidi per la tre acha lumo tie nun estas nokte do tio estas la fino de mia filmo kai se vi shatis gin vi scias kion vi devas fari shatu gin diskonigu gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis kai mi vidos vin cio in el veranta filmo kai se vi ne estos tie mi trovos vin kai mi festos vin